Э, меня зовут Сова Николай, я технический менеджер от компании «Энзазадан». Хочу представить вашему вниманию наш э, огурец «Северин». Э, как бы этот гибрид уже порядка трех лет на рынке, хорошо себя зарекомендовал. Сейчас расскажу про его особенности. Это гибрид с очень хорошей загрузкой плодами. То есть в пазухе по одному, по два огурца. Как бы, если посмотреть, очень хорошая загрузка хороший размер, э, шипованный. Ну, как бы особенности в том, что он не бочкуется, то есть очень хорошая особенность, то есть у него нету как бы отброса при уборке. Э, некоторые огурцы бочкуются, он уже идет как не кондиция. Тут все огурцы растут в длину, даже если перерастает, он растет в длину, то есть у него э, очень мало некондиционного товара, продукта. Само растение мощное, оно требовательно к питанию. То есть его надо очень э, хорошо кормить. Эм, если в питании будут проблемы, могут быть проблемы, ну, как бы, ну, по плодам немножко показывать какие-то деформации, как бы, по растению. То есть и он, у него, что немаловажно, то есть одно из самых хороших его преимуществ, это устойчивость к заболеваниям. Сейчас у нас на данный момент 5 октября, и как видите, то есть очень большие перепады температур, но тут нет, э, как бы, вообще э, переноспороза, то есть нет вообще никаких проблем. Вот есть, но это обветриваемость, э, как бы механическое как бы повреждение. Все листы целы, нет никаких проблем э, с переноспорой абсолютно. То есть это очень хороший гибрид, который при сбалансированном питании, правильной, правильным ведением культуры покажет очень достойный результат. Якщо подобаються наші відео, ставте лайки та підпишіться на канал.